Ok. Bueno, estamos aquí junto con el amigo Mario Núñez. Estamos en Ponce, luego de una actividad de Educa PR, en la que ambos participamos de un foro eh, y la pasamos muy bien. Y yo quiero aprovechar que tengo Mario aquí para pues, conversar sobre este, esta idea de mito eh, que estoy trabajando pero también sobre otras cuestiones relacionadas con eh, la educación, la tecnología, la profesión nuestra de educadores, etc. Así que eh, Mario habló hace poco de una, una, cuestión muy importante del cambio, de la dificultad al cambio y de, cómo cambiar, ¿no? de quizá tomar pasos pequeños y actuar. Pues yo quisiera que tú expandiera un poco este concepto y también hacerte la pregunta, ¿para qué cambiar? Eh, porque lo estábamos diciendo antes, ¿no? A lo mejor estoy a punto de jubilarme y me tengo que adaptar a un nuevo ambiente, algo para... Sí. pues como mencioné en la charla, a mí me ha interesado hace un tiempo para acá el asunto del cambio y de cómo, uno puede estimular el cambio, de cuáles son los, factores importantes para que se dé el cambio, más dentro también de, del contexto de, la educación a nivel de, la universidad como, como eh, eh, escuela. Y he estado leyendo algunos unos libros interesantes, uno de los que más me ha gustado es el de, estos hermanos eh, escribieron también en Made to, Stick, que es un libro sobre cómo tú puedes hacer que las ideas se peguen, en vez de que no tengan ninguna influencia. Entonces ellos ahora eh, enfocan su libro en la idea del cambio y le llaman, le llaman al libro Switch, eh, cómo lograr que los cambios el futuro es algo no lograr eh, cambiar cuando cambiar es, difícil, cuando cambiar es difícil. Y ellos trabajan esta idea desde la analogía del jinete eh, y el elefante. Eh, el jinete hablando de, representando a, la razón y el elefante representando los, sentimientos. Y, cómo tú puedes entonces, tú puedes darle mucha información al jinete y el jinete puede tener todo el conocimiento, pero cuando el asunto del sentimiento, de la motivación, por ejemplo, cómo tú puedes hacer que el, elefante eh, se mueva y haga lo que, lo que tiene que, hacer. un, asunto que me, ha llamado la atención es el asunto de la motivación en el cambio, es cómo tú logras que la gente cambie. Eh, desde el punto de vista de que el cambio sea eh, permanente, porque el problema es ese también el cambio temporero no es el que estamos realmente <laughs> buscando, porque es, el cambio permanente de, la conducta. Y ese, ese cambio permanente es el más, el, que da más trabajo. Y yo creo que aquí uno de los elementos más importantes y que tiene que ver mucho con el asunto de, la educación es la motivación. Y los dos tipos de motivación, la motivación está eh, intrínseca y lo que se llamó lo que se llama la motivación extrínseca y el sistema educativo se ha orientado realmente a motivar a la gente desde afuera. Es, un sistema que básicamente te dan eh, refuerzos eh, y, te controlan y te condicionan. Y entonces pues, el estudiante hace las cosas por eso, el estudiante estudia porque tiene que examen, por ejemplo. Eh, el estudiante lee un libro porque lo eh, está asignado, no porque quiera, no porque quiera leerlo. entonces uno de los aspectos interesantes que se en ese libro y en otro libro de Daniel Pink, que se llama Drive, mm. me, gusta mucho porque Daniel Pink trabaja el asunto de la, motivación y de que en realidad de los peligros que tiene la motivación extrínseca en términos de eliminar conductas que una persona naturalmente pueda estar eh, ofreciendo. Por ejemplo, si, esto se ha hecho bajo investigación empírica y experimental, si tú tienes una persona que lee por placer, si tú identificas a una persona que, a un estudiante, a un niño, que está leyendo por placer, entonces tú empiezas a controlar esa conducta a base de refuerzo. Y tú dices, bueno, si lees este libro, te voy a dar 5 dólares. Ah, chévere, a mí me gusta eso, eso es como un placer para mí, como un juego. Así que el trance del libro, 5 dólares. Eh, si este, lees este otro libro, así. Pero llega el momento en el que cambia el circuito y tú le dices, eh, no, no te voy a, dar más dinero por leer. Ah, pues no Así que está, y, eso es lo que está pasando cuando uno mira en el sistema educativo, <laughs> tiende a pasar eso. Tú coges, empiezas a reforzar una conducta que es posible que naturalmente el estudiante pueda llevar a cabo pero la, condicionas a unos refuerzos. Cuando eliminas e, e, ese, refuerzo, pues se pierde eh, completamente esa, esa Entonces, el, problema aquí es de que algo que es motivado intrínsecamente, si tú lo controlas y lo empiezas a motivar extrínsecamente y e, eliminas esa motivación intrínseca, también intrínseca y ya la conducta no se, no se ofrece. Y yo pienso que eh, en, la educación estamos haciendo, a veces hacemos eso, con, a través de la motivación intrínseca, de cómo el asunto está, como tú... <clears throat> y lo que eh, nos dice es interesante. él dice que para tareas que son automáticas, la motivación intrínseca está bien. la cuestión de cuestión automática, de hábito. La motivación es muy interesante, pero para tareas que son más complejas, como ah, la lectura, el estudio, eh, otro tipos de tareas que uno lleva a cabo, pues la motivación estadística no sirve porque es una motivación totalmente temporera. Así que el asunto del cambio yo creo que hay que empezar a verlo también desde, desde esa perspectiva de cómo nosotros motivamos a alguien que no quiere cambiar. Eh, y por otro lado, ¿a quién tenemos que estar motivando? ¿Y, a quién vamos a dirigir esos esfuerzos? Porque los esfuerzos son realmente limitados. Eh, y en ese sentido, ¿no? El, el, Perdón, es que le sí. cuál es mi lo que voy al baño, no sé este que se me dañe, gracias. Pues, eh, eso a mí me, ha llamado me, me, ha llamado mucho la atención ese punto de de, Y el cambio, es decir, eh, eh, a veces hablando de cambio y motivación, eh, nosotros queremos, por ejemplo, en el estudiante universitario que tenga una motivación básicamente de, él o de ella, ¿no? que sea extensa no se la demos nosotros. yo no recuerdo honestamente cuando tenía 20 años, 18 años, qué tipo de motivación tenía yo. Por ejemplo, en una clase de cálculo, vamos a suponer, yo no tenía una motivación particular hacia la clase per se, pero sabía que era una condición indispensable para poder lograr un objetivo más allá. Así que me imagino que hay diferentes niveles de, como que son montadas una sobre la otra, ¿no? las motivaciones. Pero debería, cuando a veces, no, como no digo regañamos, pero decimos, ay, estos estudiantes no están motivados. Eh, ¿qué, ¿qué, implica eso? Al, nivel, por ejemplo, universitario o escolar. Sí. yo creo que aquí hay que analizar el, el contexto de donde ocurre esa desmotivación. Eh, yo lo veo aquí, pues, hay, uno, que ver, hay, que ver cada caso de forma individual. Porque, por ejemplo, hay, estudiantes que en realidad no están motivados porque no les interesa la universidad como tal y están ahí por placer eh, a otras padres, a, otras personas. Y en ese sentido, con ese estudiante es bien difícil trabajar y, ese estudiante se va a quedar en mi padre que completa su bachillerato, pero lo hace de mala gana. muchas gracias y muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Eh, y ese, es un tipo de estudiante que bueno, eh, yo creo que eh, para empezar no debería, no debería entrar a, la universidad, porque está ahí por otras por otras fuerzas y unas presiones, y unas presiones externas, por, por su papá, ¿no? Es decir, la motivación vuelve de nuevo y la presión vuelve a ser de, de, afuera. Y hay, y hay mucho que, Y yo creo que hay un buen, hay un buen número de, de esos, estudiantes. Y, y el problema es que es un asunto también de lo que... este, este señor Ken Robinson, este que se llama el elemento. Eh, y, él se refiere al elemento a esto que tú te apasiona y que haces bien. Entonces cuando eso se da, lo que te apasiona y lo haces bien porque tienes las capacidades para, las destrezas para hacerlo bien. Entonces eso es lo que él llama el elemento. Y cuando, cuando un estudiante encuentra eso, pues está donde tiene que estar. Es el problema que yo veo la que, es yo los estudiantes pueden tener, la, pueden las pero no les apasiona. Mm. O les apasiona y no tienen, la <laughs> destreza las Es decir, ah, sí, yo quiero ser, eh, quiero ser ingeniero, pero no dan pie con bola con, y matemáticas. Y, a veces nosotros no lo ayudamos a encontrar esa... Yo creo que parte, de, parte del, proceso de educación ayudar al estudiante, no a nivel de escuela intermedia, escuela superior eh, y, en universidad, encontrar eso que él puede, que hace bien y que por otro lado lo, apasiona. Yo eh, buenos estudiantes en, la universidad que están perdidos y desorientados por eso, porque <clears throat> la, manera en que seleccionan esa carrera no tiene que ver, eh, es, que tenga este que ver con las, actitudes, las que tienen, pero no con que los apasione, o por otro lado, lo, opuesto también es, así. Así que eh, esto también de, este concepto de elementos me parece a mí importante en, que un estudiante pueda salir bien en la universidad, pueda aprovechar eh, la experiencia que, le brinda la, universidad como tal y la facultad. en qué eh, eh, cómo tú ves la facultad. Es decir, yo veo gente muy interesada, muy apasionada en lo que hace. Eh, ¿En qué sentido la facultad debe cambiar, si tú entiendes que Sí, yo creo que aquí lo, importante es hacia dónde nosotros queremos que, la facultad cambie. Y la pregunta que tú haces, ¿no? hacia dónde queremos que, por otro lado, la gente cambie. Y yo lo veo que, en realidad, proceso. Eh, lo ideal sea que la gente cambie a, un modelo pedagógico eh, que fomente la comunicación entre los estudiantes. Yo digo, ok, yo voy a ver, lo que es el buen profesor o el profesor ideal o el maestro ideal, yo tal vez no mencionaría, eh, usa tecnología. <laughs> para mí, eso no es esencial, yo creo que estamos cuando yo miro lo básico, los principios básicos, yo digo, ok, no, este profesor no, no, no es más, yo no tengo que usar tecnología. Usa la tecnología que quiera. O usa la tecnología, cuando me refiero, ¿no? las tecnologías que usamos de, internet y de, ¿no? Porque sí, como tú mencionas, ¿no? La pizarra es una tecnología, nosotros somos una, una tecnología, pero a ese asunto de que, ¿no? Que quiera, ¿no? Que tener blogs, es esencial que un profesor tenga un blog, yo diría, ¿no? es esencial, él no quiere tenerlo, yo creo que nosotros, lo que sí yo creo que es esencial es que él mire eh, lo que está haciendo, reflexione sobre lo que está haciendo, eh, o evalúe y diga, ¿qué, qué, efectivo yo soy como eh, un de, unos principios, yo creo que hay que mirar. Y hay un principio que a mí me, son, siempre me, gustado en términos de cuando una la enseñanza efectiva y son los principios estos de, de enseñanza efectiva de Chickering. Eh, y, él mira esto bien sencillo, que el primer principio, comunicación entre estudiantes, buena comunicación entre estudiante y profesor. Cuando, ¿Cómo yo puedo facilitar entonces esa buena comunicación entre estudiante y profesor? Me dice, ok, tú lo puedes hacer a través de tecnología, eh, pero también lo puedes hacer dentro de, la clase. ¿no? Puedes comenzar entonces te aprende los nombres de todos los estudiantes y cuando te vas, le vas a hacer una pregunta a cada uno de ellos, los menciona por su nombre. ¿Qué más transformador en un producto de enseñanza-aprendizaje que el profesor conozca los nombres de cada uno de sus estudiantes, los llame y los fulano tú. Y, oh no, después que termina el semestre, tú te lo encuentras en el supermercado o después de un año, fulano, Juan, <laughs> Juan hace, mm". <laughs> el profesor se acuerda de mí, eso quiere decir que yo fui importante en este proceso. Mm. Entonces, ahí es donde yo creo que... Eso ahora, entonces nos hacemos la cómo la tecnología puede facilitar el que yo pueda tener una mejor comunicación con mis estudiantes. Y está entonces todas las plataformas de, todas, las redes mm. sociales que yo puedo usar para facilitar esa comunicación. Pero es, es, es, la estrategia, es, la herramienta, pero yo creo que no debemos perder de vista esto de, de los principios básicos. Lo mismo con la comunicación el Índice segundo principio. Una buena comunicación entre estudiantes Sí, porque tú puedes, el profesor puede tener una buena <laughs> comunicación con sus estudiantes, pero ¿qué pasa ahí? Mm. Los estudiantes no se están comunicando. ¿Y cómo, tú logras entonces la comunicación entre los estudiantes? Aprendizaje colaborativo, formación de grupos, proyectos grupales, eh, ejercicios en el salón de clase que fomente es que el estudiante se conozca en los foros, ¿no? Tú pones preguntas en los foros electrónicos para que el estudiante se interactúe. los estudiantes empiezan a comunicarse eh, en la sala de clase, Eso se puede lograr, yo creo que se puede lograr en eso en presencial, seguro. Y, tal vez es mucho más fácil que, que a través del asunto en línea, las dificultades que hay de, poder eh, concretizar eso. Eh, y ese tercer principio, retroalimentación, retroalimentación a tiempo efectiva. Okay. volvemos pues de nuevo, este profesor le, está ofreciendo retroalimentación y lo hace no después de un mes, sino ok, lo más pronto posible. Y esos son principios que tienen una, ya no son de ayer, son de, cuando y, y están fundamentados en investigación de 50 años. exacto. Eh, y nosotros como facultad tenemos, es decir, cuando... Eh, ¿Tú crees que hacemos este trabajo de reflexión sobre los cursos ¿O a veces somos medio autómatas? No, yo creo que no. Yo creo que eso, por lo menos en, mi departamento, yo creo que hace, grupo de profesores hace falta mucho eso, porque en realidad no hay mucha reflexión sobre eh, las formas en que, enseñamos. Eh, y, y debería, deberíamos tener grupos sobre lo que hacemos, es donde compartimos, donde se comparte lo que se hace. Eh, nosotros empezamos a hacer eso cuando yo era decano asociado de Avalúo, tecnologías de aprendizaje, la parte de Avalúo, trabajamos desde, esa perspectiva de la reflexión. Que puedas, que, fomentar mejor el aprendizaje de los estudiantes que no estamos haciendo bien. Y eso yo creo que ayudó a formar algunos grupos, pero de nuevo, uno de los problemas yo creo mayores de todo esto es el asunto del seguimiento, que se ve en, los proyectos que la gente presentó aquí, cuando tienes proyectos de, de maestros, unos proyectos y se cortan, duran un semestre, el profesor lo mueve o, no tiene los recursos para poder darle seguimiento a ese proyecto. Eh, Así que el asunto del seguimiento. Yo creo que muchos, muchos proyectos que podrían tener un impacto bien grande bueno, el mismo <laughs> yo cuando miro el mismo proyecto ideal eh, nosotros lo mantenemos por cinco años salimos del desaparece desaparece porque la administración por alguna razón o no encontraron a la persona ideal <laughs> o esencialmente les conviene, <laughs> les conviene que desaparezca porque no lo ven, no lo fundamental, no lo esencial para lo que ellos quieren, para lo que ellos quieren hacer Entonces, estos proyectos así de tecnología tienen ese problema de, cómo tú los puedes institucionalizar, eh, porque de lo contrario eh, depende de la persona que y si depende de la persona que esté, cuando no está Mario Núñez o cuando no está Antonio, claro, se muere. ¿Qué pasa ah, el Y tú entiendes entonces que, por ejemplo, entonces está, este enfoque que ahora tienen las agencias ahora sobre el assessment de la valúa nos pueden ayudar a, reflexionar sobre lo, que hacemos. Yo creo que tiene, una parte, tiene una parte importante. Yo tengo también una reserva sobre el asunto de, del avalúo del avalúo del aprendizaje. Eh. Eh, y porque el asunto está cómo, se implementan, cómo se implementan esas estrategias de avalúo y que no sean meramente unos panchos que tú lo pones al, curso. O, por otro lado que no sea una forma de, supervisar al en ocasiones eh, puede tomar este, este producto de para como una forma de, hostigar al profesor, de, perseguirlo también. En ese sentido yo creo que no hace, no hace, su función. Eh, y, por otro lado, que el estudiante entienda que eh, lo, bueno también de la es que no debe estar ligado a tipo de ejecución del estudiante no debe estar ligado a los Claro. En el momento en que el, avalúo entonces se convierte también como una forma de medición tradicional eh, de, la ejecución del estudiante, pues pierde, su sí, pierde, sí. función. Mm. Eh, pero yo entiendo que sí, porque una de las cosas importantes es que hace que el profesor eh, se enfoque y se haga más consciente de lo que está haciendo en la sala de clase, porque muchas veces uno está eh, eh básicamente inconsciente, porque ya tú has hecho 20 años, ya tú has estado 25 años enseñando, y eso se convierte eh, <laughs> en algo como en, un hábito, se convierte en un hábito, entonces la problema es como tú, como tú, ejemplo, yo, yo, he empezado, yo tengo problemas, siempre tengo problemas para aprenderme lo Comprender a los estudiantes, algo que para mí es bien importante, pero no, eh, es, y a veces cuando uno tiene 90, 100 estudiantes, ¿cómo es puedo aprender los hombres con estudiantes? Eh, usualmente, si el estudiante toma clase conmigo una segunda vez, pues ya yo, ya yo, ya sé, cuál es el, el nombre de estudiante. Pero al principio, en las primeras semanas, es bien difícil, y más si el estudiante no, no se destaca no se distingue por algo, por algo, que haga. Eh, se convierte en, una tarea bien, bien difícil de, de y el otro asunto es cuánta, cuánto lecture doy. Eh, y, estoy tratando de hacer cada vez menos de ello y, alejándome más porque si puedo yo, y esto yo creo que es una de las cosas buenas de, de, internet, que tú puedes poner las conferencias contenido que tú quieres compartir con el estudiante, lo puedes grabar y lo, tienes ahí. Y entonces puedes utilizar la sala de clase para discusión y debate. Y estoy enseñando, ahora estoy enseñando el curso de psicología de la internet. lo estoy trabajando desde el punto de vista de, paneles y debates. En donde todas las semanas hay un panel en relación a un asunto importante de la psicología de la internet, por ejemplo, el multitasking los estudiantes tienen unas lecturas, las trabajan, las leen. Y para el panel entonces hay un grupo a favor del multitasking y un grupo en contra del multitasking. Mm. tienen que defender Los mismos estudiantes son los que forman los eh, paneles. Eh, o tú tienes invitado también de afuera. Los estudiantes son los que forman los paneles, porque yo creo que ellos eh, tengan esa experiencia de debatir y, a pesar de que estén a favor de un asunto, pues tienen que presentar la posición en contra. Eh, y lo mismo con el asunto, por ejemplo, del concepto de adicción a Internet. un concepto que se ha utilizado mucho, pero entonces hay gente que dice, no, eso no, se debe utilizar el concepto de adicción a Internet. No existe la adicción a Internet, pero sin embargo hay otro. Entonces hacemos un panel sobre eso. Ya han ocurrido unas discusiones bien interesantes, eh, porque también entonces los otros estudiantes participan. Y he visto más dinámicas de esa manera que el yo, claro. el centro. Hablar. Y, y entonces estimular la discusión, pero sigo siendo, sigo siendo el centro, a pesar de que yo esté allí. <laughs> y, el asunto del panel es que tal vez me, saca a mí del centro de, la discusión y pone entonces a, los estudiantes, ponen a sus pares. Eh, y, lo que he hecho entonces es que mientras esto ocurre, los estudiantes están tuiteando eh, también sobre el el eh, panel, panel es presencial, pero tuitean a la vez. Y entonces eh, proyectamos lo que se está tuiteando, el, el back channel, lo, tenemos también un hashtag, pues podemos entonces recoger todos esos mensajes. Y a medida entonces que la gente va, ¿no? incluyendo su, eh, porque muchos estudiantes tienen sus computadoras o que tienen sus su iPhones que pueden enviar el, el debate. Y eso ha sido, realmente me ha gustado mucho la manera en que estas clases se han, desarrollado. Eh, tú vas y, ah, sí, todo el mundo sí, estoy de acuerdo, pero no hay un asunto de decir, mire, no, no, no eh, difiero usted por este y yo creo, quiero ver, más en las discusiones, en las discusiones en Twitter, eh, eh, yo creo a nivel también en línea, pues yo creo que es bien importante el, el ver más gente en desacuerdo con lo que uno dice, y a mí no, que eso es lo, que, lo que ocurre en la realidad, digamos, eso es lo que, eso lo que ocurre, eso es lo que ocurre en la realidad. Y yo le quiero dar a los estudiantes esa idea, ese sabor, y de que las cosas no son blanco y negro. Si todo este asunto de <laughs> historia de la internet, por ejemplo, el multitasking, gente que está a favor del multitasking, gente que está en contra. Es que el asunto no es tan sencillo, porque cuando tú miras lo que es el multitasking y lo defines, entonces podemos empezar a hablar de, porque la gente empieza a hablar de multitasking sin definir qué es eso. Entonces, sin duda que para algunas tareas es posible que el multitasking sea bueno, pero para otras tareas tienes, problemas en hacer multitasking, te, puede confundir. Entonces, cuando se tira la investigación, y particularmente los trabajos de Clifford Nass, que ha hecho investigación empírica, experimental sobre el multitasking, lo que Nas termina diciendo los multitasqueadores tienen un problema para filtrar lo que es importante de lo que, lo que, no es importante. Y, eso realmente es fundamental para, cualquier, para cualquier estudiante, para cualquier persona, porque de lo contrario se, va, a tender, va a a confundir. Así que esa, esa idea de que las cosas pueden ser eh, grises y no, y, no, yo creo que ellos la van, escribiendo a través de estos debates porque al final se dan cuenta de que tal vez ambas posiciones, ¿no? cerramos, cerramos tratando de, sintetizar ambos, ambos puntos de vista. Y que también vean que el desarrollo de, una teoría siempre parte a lo mejor de múltiples posiciones, Ahora pensemos, por ejemplo, al, origen del universo, es, un tema muy, eh, estudiado en este momento eso que a veces yo pienso que en estas mismas líneas de, de, los MOOC de los eh, cursos estos eh, masivos en línea y de las discusiones que tiene eh, Siemens y Steven Downs eh, contra David Wiley. yo creo que ellos como que no aceptan las críticas. Por ejemplo, Siemens y, Steven Downs, cuando se presenta una crítica, se ponen bien a la, defensiva, bien a la defensiva y contra. ¿Cómo es posible que estos señores que son, mira, eh, son realmente personas increíblemente inteligentes y han aportado, no puedan lidiar con el asunto de que alguien venga así y cuestiones eh, yo vi una, asistí a un debate. Me, hace, eso me, hace como no pensar que ellos todavía tienen que trabajar mucho en este asunto de, de, moverse a, hacer tal vez estar más abierto a las críticas y, reevaluar lo que ellos están haciendo, que no necesariamente, necesariamente está bien. Sí, sí, eh, yo asistí una vez a sin haber visto la presentación que dio origen, y a esta altura todavía no lo he visto, una presentación de Jim Groom a la cual Siemens reacciona diciendo, no, pero esto, ¿qué es lo que es un book, qué es lo que no lo es? Yo, vi. no la vi, así que no puedo hablar, pero fue muy interesante ver yo el, yo vi esto porque Groom hace, una crítica a los books y, salta rápidamente. Entonces Jim, Jim todavía estoy esperando el artículo de Jim eh, hablando sobre, sobre su posición. Eh, que sería, sería bien interesante. Yo tengo, tengo mis problemas con. yo tengo mis reservas en relación al fútbol. Eh, yo creo que tiene una fortaleza, pero no creo que sea el tan buenos como me parecen <laughs> Por ejemplo, yo no, no podría participar. Yo lo encuentro demasiado de eh, salvaje. No <laughs> estructurado. y, y, yo no sé si es un asunto de estructura, es que es demasiado salvaje para yo poder... ¿no? Bueno, pero hasta cierto, hasta cierto grado. ¿Por qué? Porque la incertidumbre y la confusión que termina que la persona se vaya. Hasta, hasta cuánta incertidumbre. ¿cuál es el nivel de, ¿cuál es el nivel de, de, confusión que tú estás dispuesto, a, a, a, poner? ¿no? Es decir, este nivel de, incertidumbre, tal vez tú lo puedes controlar, ¿no? Como <laughs> controlas una máquina de dar choque eléctrico, <laughs> ¿no? 200, <laughs> grados de incertidumbre, 400 grados de incertidumbre. Y entonces tú dices, lo quemaste, ¿no? yo creo que algunos, algunos de estos cursos terminan eh, realmente convirtiéndose en una forma de descarga eléctrica, Hoy quema. Sí, yo lo, considero más experimento en, eh, acción con mucha gente. Eh, a mí me parece muy interesante el mecanismo que digo, los planteamientos que traen a colación, tanto los promotores de los MOOCs como Simon Towns, etcétera, como los, eh, los que hacen curso estilo Udacity, que han multiplicado por 100 el número de estudiantes, si decir, hablar de 100.000 estudiantes en un curso, eh, eh, un, eh, algo bien serio, qué tipo de relación. lo que ¿Qué está pasando ahí? Exactamente, es decir, serán cursos muy, muy conservadores desde cierto punto de vista, no sé. mi, pregunta es, ¿hasta, qué grado? Eso no es, y no ejemplifica el modelo de fábrica. Mm. Es el miedo. Eh, y eso me asusta, ¿no? Sí. Que es realidad, y yo yo estoy seguro, ¿no? Que eh, este estas personas están, muy conscientes de eso. Eh, pero la impresión, la impresión que uno tiene es contra, ¿no? Sí, y, el mismo título, ¿no? el mismo nombre de Massive. Bueno, eso. Online, lo de masivo, a mí no me, a mí no me gusta el título. Ah, ah. <laughs> a, mí, a, mí, no me gusta eso de masivo, ¿no? Porque tiene que ver con el asunto de, masa, ¿no? De, un montón de gente. Y yo, yo todavía pienso. Mi pregunta es cuánto, cuánto esto está en contra de, de un proceso individualizado. Eh, y entonces sí, ellos tienen todo un asunto de que sí, ese es el asunto de que termina siendo mucho más individualizado que el de, el de 30 que el de 30 estudiantes que tú tienes en la, de clase, ¿no? Sí, yo no estoy tan seguro. Pero yo, no sé. Eh, lo que, yo recuerdo una vez una, cita que se me quedó eh, en el cerebro de alguien que decía, pues nosotros experimentamos a través de la tecnología común eh, clase con 20, 10, 30 o 40 estudiantes. Entonces, estas tecnologías finalmente nos permiten ver qué ocurre con mil estudiantes. Yo creo que ahí hay una posibilidad interesante, ¿no? De explorar eh, eh, hacia dónde, qué, podemos hacer con mil estudiantes. Seguramente se genera algo imposible con 20, con 10. Pero debe de haber también una como en todo, un efectos menos positivos, me imagino, ¿no? Pero interesante tu, planteamiento. Eh, y tú que entonces, eh, eh, volviendo al, caso de, la docencia, etcétera, tú que has sido en Puerto Rico uno de los primeros en cambiar porque tú como psicólogo, es decir, no tienes una preparación, como tú mismo has dicho, de informática o de tecnología, entonces tú observas lo que está ocurriendo y a través de ese maravilloso ejemplo de la epifanía te mete en esta, tecnología. cómo, y ahora que has tenido un, tiempo largo, ¿no? que tú, que tú dirías, que tú, que tú observas en ti, en tus estudiantes, eh, yo no sé si en, un momento determinado, y yo creo que sí, yo, eh, eh, yo creo que eso ocurre por, por el, asunto de, como parte del asombro y de, la sorpresa. Eh, yo había sobrevalorado el, el de la tecnología en mi procesos estoy como que en estos momento un poco eh, más crítico de lo mismo que yo he estado haciendo eh, durante estos años, viéndolo desde lejos y valorando el encuentro presencial que se da en la sala de clase Eh, y estoy tomando un <laughs> mayor punto de nuevo a la sala, a, la sala de clase, a lo que se puede hacer dentro de la sala de clase, a ver los estudiantes. Es posible que sea producto de, nostalgia, ¿no? De, de melancolía, mm. <laughs> no sé. Pero y, eso esto no quiere decir, ¿no? Que yo, en estos momentos... Pero, de nuevo, yo creo que en un momento en donde para mí la tecnología era el centro de, los procesos de enseñanza aprendizaje, eh, ahora eh, esencialmente, yo creo que es lo que debió ser siempre, un medio eh, que me ayuda a mí a ser efectivo si está muy bien, si eh, no está, pues tratamos de hacerlo como, lo hacíamos antes del, año 2000. Eh, porque de nuevo, invito que mi, mi esfuerzo tiene que ver con el cambio de actitudes con los estudiantes a ver la maravilla de, de, de que está ahí. Entonces, estos asuntos de la tecnología que ha convertido como también me ha ayudado a, despegarme un poco más, también del de asunto de la tecnología y hacer, otras cosas que no tienen que ver, que no tienen que ver con estoy en esto, en estos momentos, creo que me he movido de forma interesante a una posición más, más similar a la, posición de Cherry, Cherry en Aragón en Together. Estoy viendo un lado siendo un poco más cauto, aunque más cauteloso eh, en lo que hago con, la tecnología y, las implicaciones y las implicaciones de eso. Por ejemplo, yo estoy a un curso completamente a distancia. voy a volver a hacer. ¿No? esto es bien interesante. no voy a No voy a volver a hacer. Porque, de nuevo, no sé si estoy seguro, no estoy seguro realmente a qué se debe este, este cambio de, de actitud a, de valorar de la, porque yo viví una infancia profunda no sé, pero después es que más o menos te ayuda la parte más de una propuesta de proyectos que estaba con mil dólares y de no ¿no? vez que a distancia. Y creo que yo que están en la universidad, que venir de todas ¿Por qué a distancia? Porque es decir, no encontraste una forma de agregarle un valor añadido que a lo mejor no se iba a poder dar. En otro, caso pero otro caso, la clasificación es diferente. La clasificación la estuvimos trabajando con Abel porque no podían tomar las legislaciones de, nuestra forma presencial. Y entonces lo frente, lo frente esto y en donde yo siento estudiantes que que fueron este espacio de aprendizaje que ellos están aprendiendo de, forma significativa un buen número de, herramientas la pueden también integrar al desarrollo de su este módulo eh, veo todo el proceso este de construcción al cual ellos experimentan la tener de del social de, Twitter, de, la creación de un móvil en línea, de asuntos de comunicación. Y hay algunos que ¿no? se cruzan, pero bien fuerte, pero que a medida que lo van trabajando y después que hacen su esfuerzo, la tenacidad, los, los, los lo que los hace que sean exitosos. Y no es que después de dos o tres días, después de unas horas, profesor lo completé, lo tuve en el peor de uno, de las instrucciones. es, un proceso maravilloso, el que se da a distancia. tenemos ahí una videoconferencia una vez a la semana. Y ahí entonces nos reunimos en línea, donde ellos pueden eh, hacer preguntas, hacer comentarios sobre lo que está pasando. Y ofrecemos también eh, contenido, nuevo. Eh, pero en eh, este caso, yo creo, esto es un ejemplo interesante porque yo creo que a pesar de que yo tuviese los estudiantes los estudiantes esencialmente, yo no los hubiera <laughs> esencialmente. por qué? Yo no los hubiera por el, el tipo de curso, porque es un curso que, es un curso que está orientado a que ellos creen, no puedan enseñar a distancia. Y, la manera de, que ellos aprendan a A Así que también eso eh, me, ayuda a fortalecer esta idea de, que uno, eh, lo mejor es que y lo, no, podría hacer de otra manera, porque ¿no? es son personas a través de todo Puerto Rico eh, y, y, y una actividad educacionalista que yo tenía en una herramienta poderosa para ayudar a ellos, para que ellos aprendan ya, yo realmente yo he visto el, poder que tiene la enseñanza, la línea. ¿Cuánto dura la certificación? Son dos meses. Son dos meses intensos. Cada semana tenemos una nueva, eh, nuevo módulo. Y ellos van completando tareas a medida que es eh, altamente estructurado, ¿no? <laughs> altamente estructurado. Eh, porque de lo contrario, yo creo que sería bien difícil a estas personas, la mayor parte son adultos, trabajan eh, y no se ejecuta de esta manera, pues podría tener Así que estás en un proceso de reflexión y de crítica hacia el uso de esta psicología y yo creo que debe ser así, deberíamos siempre estar así, velando, ¿no? ¿Y cómo te ha cambiado? Si tú sigues usando, sin embargo, toda esta tecnología nueva, web 2, etcétera, para tú eh, compartir y dialogar con el resto del mundo. Sí, pero con menos, menos frecuencia. Si miras a mi blog, sí. me di cuenta. Yo estoy publicando eh, mucho menos, ¿no? Yo creo que hace como un mes que yo no. y también el otro artículo fue yo creo que hay muchos factores para ello. Eh, tú viterás porque tú mucho eh, mi, blog, lo que yo compartí en el blog. Lo que también de esa manera medio, medio problemático, porque me pone más pago, ¿no? Twitter, Twitter me hace más pago en el sentido de yo poder sentarme y escribir cosas más extensas. Y en ese sentido, yo puedo entender <laughs> lo que puedo esperar a Nicolás Calcua cuando habla de Chávez y, cómo estas tecnologías empiezan a, a transformarnos. Eh, ahí precisamente me agrada que llegue a ese punto. ¿no? Yo pregunto, al fin y al cabo la y nosotros vivimos en una simbiosis, en una, ecología, Y es normal que nos cambie, es decir, nosotros las hacemos, las tecnologías nos cambian, algunas más positivas que negativamente, otras más negativamente. hay siempre un, eh, yo te doy, tu Y, en este sentido, eh, yo no puedo hacer nada más que leer lo que pasó antiguamente, ¿no? cuando nace ese artefacto maravilloso. Nosotros no podemos vivir sin libro, protestamos ¿no? a la idea del libro de existir. A lo mejor un día vamos a Yo no creo significa esto? Es decir, esto es una, una constante, no digo lucha, pero una constante evolución recíproca. Sí como los que quieren proteger el idioma, el principio de cambio. De hecho, yo, creo que es un punto un tanto diferente, tiene un sabor diferente. Eh, la crítica de ¿no? cuando yo leo de Shadow, ¿Qué pasa que yo no leo un libro completo. Tiempo. Termino de leerlo completo porque ha cambiado. Y yo no sé si ha cambiado como producto de, ¿no? del entender y de estas herramientas, pero ha cambiado. en el punto de que eh, yo leo ¿Qué yo salto Así, ah, interesante. Eh, cuando miro la <laughs> crítica que hace Kyle, yo digo, sí, <laughs> eso es cierto, me está pasando. Eh, y entonces me, digo, contra, yo no, puedo, no, puedo, me gusta que eso, no me gusta que eso ocurra. Pero por otro lado digo, ok, <laughs> pero es necesario leer los libros completos. Tenemos que hacerlo. Es muy probable que muy pocos libros ameriten a amerita leerse de forma completa. Eh, a veces es una novela, pero los libros que uno lee, los uno lee, ¿no? Eh, a veces un capítulo te gusta, saltas al otro, escaneas, ¿no? Este tipo de, de lectura que, que Carl critica y te dice, pues no es una lectura profunda, no es una lectura que... Eh, pero yo hago lectura profunda de estos, de estos capítulos, pero realmente la manera en que, me acerco a ello ha cambiado, ¿no? Y, entonces yo digo, esto es por esto que recientemente empecé a comprar libros impresos. Y yo no, compraba libros impresos ¿no? tiempo. y yo decía, porque no, yo, leía, leo mucho en pantalla. Yo no tengo problemas con eso. Pero de momento todo lo estaba leyendo en pantalla pero la en pantalla también es una lectura diferente, eh, porque de nuevo eh, es una lectura también eh, que está sujeta a muchas interrupciones. si tú estás conectado a internet, estás leyendo, estás recibiendo tweets, estás contestando correo electrónico, estás multi, ¿no? estás haciendo, estás haciendo multitasking. y he que esas mismas tareas no me ayudan a, a, a darme seguimiento algo que yo estoy, algo que yo estoy oyendo. Y en ese sentido, he tratado, he tratado, no es que no haya vuelto, pero sí de complementar, ¿no? de, tener también espacio, tiempo para, sin computadora, leer, un libro y ensayarlo. Y he visto que las expresiones eh, y, puedo leer, puedo leer más seguido. Y otro placer. más completo, por ejemplo, el libro Alone Together, que <laughs> yo lo compré impreso, y eh, el de Cognitive eh, Surplus, de, del también lo compré impreso. <laughs> entonces tuve, el de casi casi lo leí, el de, este, Circle lo leí tan completo, y el de que casi la mayor parte de, ellos pero yo digo, es interesante entonces, es un punto, porque en mi caso, no, puedo, no puedo generalizar. En mi caso, la crítica de, de Nicolás Cara, a que yo creo que es una crítica muy radical, extremista, ¿no? Sí, porque es negativa. Sí, es extremista. Pero yo creo que él lo hace adrede, ¿no? Eh, él lo hace a breve porque, pues, <laughs> si él no lo hace de esa manera, no puede hacer su punto de la manera en que él quiere hacerlo. <laughs> Es toda una estrategia, yo creo. Lo mismo que hace el otro tipo inglés británico, eh, que ahora tiene, tiene un nuevo libro, que eh, se llama así como Digital, Digital, Hypnosis, algo así. <laughs> es un eh, es un tipo bien, dice que todo esto de la web 2.0 lo que hace es que los ignorantes sean los que tengan la batuta y se conviertan en líderes, toda esta, cuestión de... Pero este otro es muy, ¿no? demasiado, está demasiado radical. Pero yo creo que el, posicionarme eh, en, un... No, y, yo leí un artículo que hablaba de, de los tecno de los tecnopesimistas y de los, y de los realistas, eh, los tecno-realistas. Yo creo que yo viendo en estos momentos, he pasado de ser un tecno optimista a un tecno realista. y me parece que en estos momentos se presenta mejor lo que yo digo sobre el impacto el impacto de la tecnología en nuestra convivencia, la manera en que nosotros vivimos, en la que interaccionamos con otros. Yo creo que hay que tener los ojos bien abiertos y cuidando de ese impacto, porque eh, puede tener desde eh, eh, un impacto en nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuánto tiempo nosotros ¿no? tenemos esto atado a nosotros, ¿no? y que se convierte entonces en, una forma de que interrumpe ¿no? todo lo que nosotros podamos hacer y, las comunicaciones que tenemos como respecto a la familia también, ¿no? A mí me interesaba mucho el asunto de qué lo que está ocurriendo en la familia. Mm. Eh, está ocurriendo comunicación, la gente está hablando, okay, que es la tesis de Berkeley, La tecnología nos acerca a las personas que están lejos, pero nos distancia de los que están cerca. Eso, eso yo lo he visto en muchas ocasiones, de de distanciarnos de las personas que están cerca y acercarnos a los que están lejos, que eso está chévere, ¿no? es el, lado, fantástico de la tecnología, pero ¿cómo entonces nosotros evitar? Bueno, pero ¿qué quiere decir distanciarnos de lo que están de lo que cerca? Antes nos sentábamos toda la familia eh, después de la comida frente a un televisor. Sí era una forma de compartir, pero nadie hablaba. sí, uno decía... Pero ah". yo, creo que todavía en ese ejemplo es una actividad compartida. Claro. Es como ir al cine. Sí. Es decir, exacto. cuando tú estás en televisión y ambos están viendo televisión, tú a veces comentas la gente se ríe junto. Es una experiencia colectiva. Es una experiencia colectiva y en ese sentido yo creo que es, una, es, una, es una actividad, es una actividad donde la comunidad comparte, aunque tal vez el diálogo sea menor, pero la gente se ríe, a veces hacen preguntas. Eh, ocurre diálogo también entre los anuncios. <laughs> la gente habla en los anuncios. Y hay la sensación de que estamos haciendo algo juntos. Pero con el asunto de, la internet y, los iPhones y, las computadoras y, cada uno en su computadora, es, es, más, es más individual. Entonces, ahí es donde yo veo la diferencia entre, ¿verdad? E, la televisión y estas otras, estas tecnologías. ¿Y, como tú te explicas entonces los estudios que se han hecho que muestran que los usuarios, sobre todo los jóvenes de Internet, son más socialmente activo y tienen amistades más profundas, cosas por el Ok, pero eh, son dos veces afuera. <laughs> no los cercanos. Eh, yo, yo, puedo estar muy de acuerdo que eh, esto ayuda a los adolescentes a, tener más amistades, a estar más conectados con la gente que no está en la casa. Y la asunto está que si esa conexión y sus constantes con los amigos a través de Facebook terminan, eh, terminan distanciando a esos adolescente de, sus papás, termina distanciando a esos adolescentes de sus hermanos que están allí. Eh, yo creo que eh, es, algo que puede estar dándose y que no, no, damos cuenta de que está ocurriendo. ¿no? Eh, familias, miembros de la familia que se, te envían mensajes de texto estando en la misma casa. Eh, y yo digo, coño, cuando tú empiezas a hacer eso, dices, ok, es chévere porque es comunicación, pero pero algo cambia. Algo está cambiando. De tú acercarte a esa persona, mirarla a los ojos y decirle, mira, papi. El problema es que a veces no nos damos Aunque sea para pedirte dinero, ¿no? Papi, dame 10 pesos. <laughs> Recibo un mensaje de texto necesito 10 dólares. te lo dejé en la mesa. Y, por ahí se va, ¿no? Y, gasta, y gasta el dinero. Eh, es por eso que yo he pensado que estas, estrategia estrategias que recomiendan sabáticas, sabáticas digitales, y desconectar el móvil, ah. desconectar el móvil viernes por la noche, hasta el por la noche, en donde la familia no está conectada. Mm. Yo creo que eso va, a ser necesario cada vez en el futuro. Si nosotros no hacemos los ajustes, esto lo vamos a tener que implementar como estrategia para tener algún tipo de comunicación con la familia, eh, compartir de una manera en donde la internet, la tecnología, los mensajes de texto no estén ahí y yo pueda tener un tiempo eh, con, con, los familiares sin, ningún tipo de interrupción. Yo creo que es, es bruto porque sin duda que lo otro no ha entendido, ¿no? El desconectarnos, el, claro. sería, ¿no? Eso sería volver. Y, y entonces, ¿cómo, cómo para, para terminar, porque... Eh, como, como ese estudiante, ¿no? Un poco eh, que se encuentra en una conversación perpetua todo el tiempo y de pronto entra en un salón de clase, en un departamento académico, etcétera, y se enfrenta con una, una clase. ¿Qué ocurre ahí? Cuando ve un profesor que le habla, a lo mejor el profesor acepta que tenga el teléfono prendido, a lo mejor no lo acepta, se está experimentando en una clase, a ver qué ocurre, dejándolo. Pues, pues yo eh, he sido bastante flexible, una de las cosas que estoy evaluando. <laughs> he sido bastante flexible con el asunto de que ellos puse más en clases como por ejemplo tutoría de internet. hay estudiantes que dicen, ah, a veces tenemos un niño, en una pregunta que estamos discutiendo y hay un estudiante que busca, pues, mire lo que encontré y comparte. ah, fabuloso. Sin embargo, ¿no? por otro lado, hay estudiantes que no la están usando para puntos de la clase. Eh, y están, sabes que están en otro sitio. Eh, y entonces uno dice, pero ¿qué entonces debo hacer? Eh, tú eliminas la posibilidad de que el estudiante tenga uso o tú pones unas reglas más estrictas y tú dices, no, tú te usas aquí el internet tiene que ser para. O tú le das un tiempo, ok, usted quiere es perjudicial porque 5 minutos, es lo que ha hecho algunos profesores, ¿no? 5 eh, minutos, use Facebook, Twitter, y después, ese este tiempo es para la clase. Eh, así que es un, dilema, yo no estoy muy seguro cuál sería la mejor manera de, proceder, eh, porque sin duda la herramienta de un teléfono móvil o una laptop en un salón de clase es realmente bien útil, bien poderosa, es <laughs> bien poderosa, en donde el estudiante puede complementar realmente un número de, cosas que está aprendiendo en la clase y uno mí mismo la utiliza, ¿no? Es decir, si yo fuera estudiante, yo diría, a me gustaría tener en la clase, tener, poder usar internet y, poder... Y, yo me, fijé eh, tuve la suerte de poder participar en varias conferencias ahora, incluyendo la de hoy, y realmente todo el mundo está, incluso los adultos, profesores, etcétera, todo el mundo está en lo suyo y no. Es decir, obviamente uno escucha, interactúa, un fenómeno que no es solamente de los adolescentes. Y el asunto está, ¿no? Eh, Yo, he, tratado, he hecho también unos, unos experimentos en mi clase de cuando los estudiantes están en debate, tuitear sobre el debate. Pero he notado, tal vez, ¿no? Es duro a los 50 años no puede hacer tantas cosas a la vez. <laughs> he notado que viendo el hilo de lo que está pasando mientras escribo, no estoy escuchando entonces cuando voy de nuevo, no puedo responder de la manera en que yo quisiera. Así que en los últimos debates lo que he hecho, yo estoy presente, no tuiteo. Hay otros estudiantes que quieran tuitear, fantástico, pero yo no puedo. Yo tengo que estar completamente presente para poder seguir. Eh, entonces yo creo que uno en un momento en donde tú te desconectas de lo que está pasando y de la conversación para hacer algo que está, relacionado a, lo que espero. De todas maneras, es una desconexión. Y entonces, de nuevo, el conectarme de nuevo se me hace difícil. me hace difícil. Y en ese sentido, eh, he notado que yo en la clase tengo que estar ¿no? haciendo una cosa. <laughs> y, es, escuchando y respondiendo a, mis estudiantes y haciéndoles buenas preguntas. Si no, si, si empiezo a trabajar con el iPhone, o a ver correos o, o, hacer otra cosa, o a buscar una, información sobre algo relacionado a lo que un estudiante dijo, me, fui, me, perdí. Eh, en ese sentido yo veo que hay un lado ahí que, y es posible que sea yo, eh, En la manera en que yo escucho, en la manera en que, a mí me gusta estar eh, en, en, una sala de clase, pero sin duda es que prefiero sentarme y estar. <laughs> sentarme y responder eh, porque estoy 100% allí. Lo otro es como que tú estás 75, 50% y, entonces hay ruido, ¿no? tú a escuchar ruido, y es el ruido de Twitter, y, no, me siento, no me siento a gusto en, ese sentido, eh, tuiteando. Eh, mientras, lo mismo me pasa con las, conferencias. Eh, en las conferencias yo no tuiteo porque eh, me pierdo, ¿no? Eh, pero ahí yo... Sin embargo, cuando estoy en casa, cuando estoy en línea, yo ah, puedo... Lo, encuentra efectivo. Es, mucho más fácil Yo en una conferencia encuentro el tuitear fabuloso porque me da una estructura para tomar nota y para entonces quizá ir un poco más allá de la nota que tomaría yo el papel. Y ahí lo encuentro estupendo. Lo único que me requiere tanta energía, hacerlo bien, tanta energía que uno o dos charles y después estoy acabado. <laughs> Hay mucho esfuerzo, sí, hay mucho esfuerzo. Mucho que también es lo que me pasa a mí, ¿no? que uno termina, uno termina cansado y a medida que se va cansando, pues también. Pero por el otro lado es buenísimo para tener una un récord de lo que uno va haciendo y pensando, etc. En cierto sentido, la libretita, de antaño que antiguamente la gente pues, guardaba, pues Twitter tiene algo y los blogs también obviamente. Y esa es una parte que me encanta, debo decir. Bueno, yo creo que podríamos seguir otras dos horas, pero estamos cansados y esto como empiezo me parece más que... Pues, mil gracias. Vamos.